еді арқалаған Балзары көңілімнің тарқамаған жан кел қызыңның қорған едің тағдырдың ызғарынан қалқалаған әке Kim да асқақ едім жанымның тірегі едің әке әке әкешім сүйенерім Әкешім дарханым ау қара тұлға жанерім ізгіліктен жаратылған өтуде күндер көтіп айлар аңсап сазымен сағыныштың дала туған әке әке әке әке сүйенерім табынар едім жанымның тірегі едің әке әке әкешім еске түсіп еркелеге Сағыныш күйіні күнде Шерке берем Өмірінде өзің салған сара жолымен Ізіңнен аңды едің сен барда асқақ едім жанымның тірегі едің әке әке әкешім сүйенерім әке әке әкешім сүйенерім табынар кемедің сен барда ақ едім жанымның тірегі едің әке әке әкешім сүйенерім әке әке әкешім сүйенерім әкешім сүйенерім